И снова здравствуйте, мои уважаемые зрители. На дворе у нас продолжается 31 марта и следующий обзор традиционно сводка с фронтов, что у нас происходит. Основное направление это Донбасский фронт. И здесь продолжается операция по прорыву обороны украинских вооруженных сил сразу на двух направлениях. Первое это условно Горловское, назовем направление. Здесь по данным моих зрителей на протяжении всей ночи и всего сегодняшнего дня и вчерашнего дня идет очень жесткая артподготовка, мощнейшая артподготовка со стороны российских вооруженных сил и Донецкой Народной Республики и по ну, ну, как бы аудио наблюдений, то есть, да, то есть люди выходят на балкон, слушают, то есть а канонада постепенно от горловки удаляется. То есть пока еще не заявлено никаких занятых населенных пунктов, но на слух фронт откатывается куда-то дальше. То есть будем ждать вечерней сводки, узнаем, что там сейчас происходит на юге Гуляйполя. Пока вот то, что там происходит, это не главный такой мощный прорыв, мощ, мощными большими силами, это подготовка к главному прорыву, который, я так понимаю, начнется буквально через несколько дней. То, что сейчас занимают некоторые населенные пункты, берут под контроль узлы коммуникаций северо-западней Угледара. В первую очередь сегодня российские вооруженные силы сосредоточены на взятии населенного пункта Великая Новоселовка важнейшего узла коммуникации в этом районе, после взятия которой можно будет дальше уже планировать наступление в обход Курахова на Покровск. Причем в местных запорожских пабликах еще недавно такие браурные заявления сегодня сменились тревогой. А нанесен удар по Гуляйполю, окраины Гуляйполя попали под серьезный удар. Напомню, вчера погиб один из комбатов местной теробороны. То есть здесь все постепенно для вооруженных сил Украины становится очень и очень негуд. Под Изюм российские вооруженные силы продолжают зачищать населенные пункты, которые пока еще не были взяты взяты в ходе боев за Визюм в районе водохранилища, Оскольского водохранилища и ВСУшники, уходя из этого района, подорвали дамбу Оскольского водохранилища и тем самым вызвали локальное затопление, но сейчас пока оно в районе Светогорска и дальше будет распространяться ниже по течению Северского Донца. И таким образом они планируют затруднить на некоторое время, на несколько хотя бы дней, наступление российских вооруженных сил и народной милиции Луганской Народной Республики в данном регионе. Ну а российские войска, по моим данным, постепенно концентрируются на вот этом плацдарме, который создан южнее Изюма. И, я так понимаю, в ближайшие несколько дней там тоже будет нанесен основной удар. Тоже на Покровске. Ну, я так понимаю, в конечном итоге именно в этом районе сойдутся три удара. Первый из Изюма, второй из Горловки, третий из района Гуляйполя. Это основное направление. И судя по тем силам, которые сегодня стягиваются с других регионов Украины, а на сейчас сюда стянуто примерно, если брать уже восточней э, Днепра, восточнее городов Днепропетровской, Запорожья, и с учетом тех группировок, которые есть на Донбассе, суммарно уже численность группировки ВСУ в этом районе будет составлять примерно 80-90 тысяч человек. То есть примерно половина всей вооруженной силы Украины, не считая теробороны, дадут генеральное сражение российской армии. Ну и, как я сказал вчера, победитель этого сражения получит все. Всю Восточную Украину, ну а потом и Южную, и минимум Центральную. И, и подчеркиваю, сражение ожидается долгим и кровопролитным. Ну и несколько слов о второстепенных участках. Первое это Николаевское направление, что я отметил – Вчера губернатор Ким почему-то с рукой не там что-то случилось, не знаю, ранен, то ли просто растянул. Как-то не сильно бодро рассказывал о том, что надо готовиться к штурму Николаева. Напомню, этот человек еще несколько дней назад бодро рассказывал о том, что вот-вот Херсон пойдет. После того, как группировка, готовившаяся для удара на Херсон, была разгромлена, сегодня, по мнению губернатора Николаевщины Кима, нужно готовиться отражать уже удар российских войск. Я пока ничего не могу сказать по поводу удара российских войск, тем не менее, именно так считает губернатор Николаевской области. И отдельно хочу поговорить о Черниговской области. Каждый новый день говорит о том, что российское командование не свернуло здесь свои операции. Наоборот, а в основном сегодня будет сосредоточено внимание на том, чтобы полностью зачистить тылы и взять их под контроль. Вчера артиллерия российских войск нанесла артиллерийские удары и э, удары ураганов по позициям теробороны в районе города Нежин. Напомню, город Нежин это, пожалуй, самый сильный опорный пункт ВСУ в этом регионе после Чернигова. И также, по данным моих источников, в районе города Конотоп готовится какое-то серьезное сражение. Туда подтягивают свои силы и российские войска, и войска вооруженных сил Украины. Можно ожидать здесь в ближайшие дни тоже очень важных и значимых событий, по итогу которых, я так думаю, российские войска отбросят украинскую группировку и далее зачистят территорию севернее Сейма и таким образом обезопасят свои тылы для будущих наступательных операций. Вот примерно то, что я могу сказать на сейчас, примерно 14.00 по московскому времени. На этом пока все и до следующей встречи. До свидания.